こちらです。はい。一人の夜は深く遠く 初めて泣き合った夜も土砂降りだったね傘がなくて濡れながら走った手をつなぎどこまで叫べば君に 叫ぶこのままじゃ奪って連れ去ってもう一度見つめて出会った意味まだあるはず